مستحيل ارجع لك أنا نسيتك ونسيت حبك طعنت أنت قلبي وعذبتني ببعدك ولا أنت رجع تطلب مني رجع وسامة وخنت كل وعودك وخفيت ملامة ولقعت لغيري تتسلى بعد غدراتك واكتشف الكاذب عرف كل أفعالك لا عبر بعد ما تلقت من خيانة وقلبي لعب بيدك كيف عندك الأمانة قلت إني أبي تفوزك تركتني لحالي ولا رجعت لي بعد كل ما سويت فيني كنت عندي أجمل شي في حياتي وعيشتني بهم وشعلت شق قلبي واللي كان ينصحني عنك أبد مو كاذب قد ما درى كنت على وعدك وفاي تبغى نرجع لك وانت اللي بات اللي بينا كيف اتغاضى عنك وامسح كل الذكريات كيف تبغى نرجع لك وانت اللي بات اللي بينا كيف اتغاضى عنك وامسح كل الذكريات احكي لك عن اللي حبيته بعدك نساني كل ذهن والثاني منه انت اجمل ما فيه اهتمام شعوره الحنين الفرق بينك وبينه فرق شاسع كبير ناقش انا وهو اجمل ليالينا ناقش فقط بواحد ونقوم تتبسم لينا عوضنا عن حب سنين من ضاع سنين انتظرت بحبك الكاذب وهان اما انت الخاين خذها نصيحة مني لو الهبل كلام الكلام ما تلزمني أنت صفاتك الخيانة والغرور حبك كان وهم وحبك أبد ما يدوم آسف ما لك شوف لك حد غيري واحكي له إني أنا الخاين الكذب بضمير مستحيل أرجع لك أنت فيني تحرم الله يوفقك في حياتك وتعيش فيها مكرم يا ريت نرجع للورا ونعيد أيام الزمان لك ورسمت مستقبل فنان يا ريت نرجع للورا نعيد ايام الزمان يا ريت ما اخترتك ورسمت مستقبل كالفنان